laging nagkikita Miss na kita sobrang No, no. di ba? Aking puso yung inanda sa mga bagay na buhay ang may dala Dala ko ang iyong bawat payo at hanggang sa dulo magkalayo in